Luigi soy ol chokes. No Mario, tu no es el chokes. Sai Luigi soy chokes. No Mario, so is technicamente imposible.